dersom man ønsker å bruke det rette skjemaet når man retter, eller kanskje til og med spiller inn en video med kommentarene til eh, elevens besvarelse, eller en lydfil, så gjøres det akkurat på samme måten. Da har man laget en fil, enten en tekst- eller Word-fil, en videofil, eller en lydfil, som må lastes opp her. Da kan vi trykke last opp fil, og velge dokumentet, eller lydfila eller videofila ikke åpne, og han laster seg fort ned. Eh, alternativ er å dra og slippe. Da går vi hit. Tar tak i dokumentet vi skal ha med. Trykker alt tab og er over i fronter og kan slippe det. Og lagret til slutt. Og deretter kan vi gå til neste elev.